Hello, it's Goodsman. It is a Max Risk. of game Edge Waves. Да, всем привет. Блин, зря я так сделал. я покажу тактику, так это забираем. Сегодня, наверное, будем качаться очень быстро. Ссылка на прошлую серию оставлю в описании. Там лайк, подписка на данную серию. И эту серию тоже. Обязательно. Так, по-быстрому берем наши ресурсы, когда будем заниматься с этими делами. Там он такой хайп. Ну, я думаю, некоторые уже из вас знают. Так что все нормально. Знаете, что нам не хватает? Войн. Вот именно. Нам не хватает войн. Может, давайте сразу возьмем покачаем кое-что. Три минуты давайте качните. Я возьму обучалку. Хочу обезьян. Ставь лайк, подписывайся на мой канал, если ты еще не подписан. Ссылка на канал мой тоже в описании. Пиши, если вам не нравится эта игра, это вебс. Мне. Род Григресс. Род Григресс. Блин, как его выходит? Род Ригресс. Привет тебе. Вау, здесь оригинал персонаж. Е. Как он такое? Как по мне, это очень круто. Бом! Медаль Мервик. Потом э, за медаль Мервик что получим. Похвали и награды надо улучшить нравится вождь вашего клана при просит вас сказать несколько добрых слов о нашей игре нравится конечно вроде бы я ставил там лайки друзья давайте вместе с вами поддержим данную игру то вот видите все нормально все а, подарочка нет <laughs> э, ну будем на gbapps подарки вот не раздают не всем ну, точно не всем но некоторым может быть и раздают выходите, то сами развивайтесь, там ничего другого. Прям так нечестно. Ну ладно, что ж поделать. Новый роль Григерес. Можно его взять в дев, конечно. Она сейчас дев там никого не Так, сегодня мы наверное, качнемся. Прокачка, запуск, там ракеты вроде бы получаем. 8000 у нас наград. Тоже очень хорошо, но ну, блин, это маленький наш городочек, но есть еще получше. 10, 9, все круто там. Знаете, то чувство, что я не в клане. Кстати, тут есть одна игрушка, можно тут уже поиграть и когда вы сделаете номеровый рекорд 7000 больше, то тем самым получаете еще гейм в дискорде. Только вот я не знаю. Алло, где это? Телевизор, вот тут должна быть музыка есть да все есть но что-то не хватает игра не хватает да. ладно новый род Григорс. Проверьте, прям на всех моих игр мне прям вот такие подарочки дарит. Это очень хорошо. Ну, ну, покажу вам я еще свои профили. Давай, 11 новый персонаж. Кто не знает, тот покажу. А кто знает, то смотрите. Продолжение следует. Edge grapes. а, да я еще не знаю как ролик назвать наверное потом можно назвать о кстати распродажа сама классная на будущее так потому что у нас миллионов нужно что-то будет думать я вам рекомендую сюда лазить повыше 70 процентов классно о 30 процентов выгодно выгодно как я понимаю выгодно если тут по 20 да да. И если тут еще эти ускорялочки. Вот же золото железо бочки. Может, конечно, потратить, но я думаю, пока что нам не нужно тратить. Тратить. Давай, новый персонаж. Ну, 500 ну, тысяч железа. Нужно где-то качнуться, кстати. Так, 20 минут. Это долго для нас. Ну вот. 5 минут. Бом. 45 секунд очень Шикарно. Так, давайте. Э -э путь. Кто-нибудь. Там один человечек, видим. давайте 400 ну, а давай, давай, собирай. Даже его не заметил. <laughs> Став лайки, став лайк, если тоже не заметил, ссылочка на наш дискорд в закрепленном, закрепленном комментарием. Ну и же в поиске Max Risk Edge Waves. Э, да, Max Risk Discord. Так, а пока что я хочу декорацию построить. Что у нас тут есть? украшение. Куда я строю? А не, не нужно покупаю украшения за ресурсы ну ладно каменные тропиночки ну, блин, ну зачем пиши контракт дай мне их поставить я не умею строить я умею что-то типа того ломать да ладно все опа себе подарок да одна минутка что то что то а, батарейка время прикрытия э, производство пищи стоимость 5 часов что это значит зарядите голопроектором голопроектор батарейкам чтобы получить ресурсы бонусы блин а чуть не забыл про это окей выберите сколько батареи использовать для зарядки а мне их кстати очень мало дополнительные ресурсы блин стоимость 5 ну, давайте часик на все получу ресурсы дополнительные их получай Вау, классно. все хватит получили так скажем на батарейки применить, применить. не на ну, потом уже классно так понимаю качать силу щит и что то у нас еще есть ярость воина ну, так мы это использовать не будем ну что ж друзья я бы знаете что хотел я хотел напасть на кого-то получить еще а, купить нам не хватает карты окей Я посмотрим на целую карту может там уже захватили что-то происходит я такой не в курсе чего там блин а да посмотрим да тут много давай включим вау замес происходит сейчас видят их вообще синий разрушают а мы наверное просто качаемся <laughs> и все блин блин тяжело играть Джейпс, тяжело а ну-ка исследование давай тут Пум -пум -пум короче круто здесь жертвует своим драгоценным камнем такую забрать построить он тут шучу построить хоть деньги чтобы да здесь я знаю что нельзя да как-то назад назад бы нужно было домой безопасно как я ну, кстати уже точка а это моя точка но курол там блин курол там ну что готовы четверный бой включить и возможно что-то получится блин я так думаю сейчас Смотри, значит как их отозвать отзывайся там второй отзывайся потом третий дзвайся все на базу посмотрим как они возвращаются давайте смотрим первый пошел медленно и уверенно уверен в себе так смотрим персонажа видим Давайте прокачаем их талантами, скоро у нас будет битва, очень жестко. Так что советую нам прокачаться. Скорость сбора пищи и железа. На это нужно увеличить урон стоимости башни по стеносламам. Не а. Увеличить защиту войск. два увеличим, почему бы нет. Хоть их где-то, но я смогу помочь. Все. Это уже все вычерпано. Улучшить ну, навык. Давай. Максимум, отлично. Скорость войск. Урон активного навыка. Такое, да? Защита хранил. Эм, хранила под предводительством героя наносит пончиком на 3 на больше героя урона круто сколько больше урон ты, ты процента атака хромил да кстати громила это наверное самое лучшее поэтому прокачаем усилить скорость войск включить скорость войск скорость не нужно нам нужно воина куча воинов войск увеличить максимум по числовому поиске да, это, это это очень тоже главное а еще увеличим красавчик экран чтобы мы его смотрим если войска становится из состоится из бойцов трех или больше типов то он не получает на на 9 меньше урона не но ну это опасно я так не умею разделять под каждый уголочек забираем призыки приз приз приз также забираем то что мы я что-то выигрываем. Я уже все получил, поэтому все окей. Скажете, зачем я сражаюсь? Ну так по кайфу. О, пятерочка, давайте на пятерочку. Сначала. Тысяч, тысяч. Как вы знаете, проще простого говорю. Стоп, так, честно. А. Два, сейчас их разрубят а мы тут типа, входим а тут уже ничего нет ну блин это что так давай 16 проще простого победить сложно вот победить сложно хай будет для начала низко не хочу а то отряд упадет все победить сложно четвертый победить сложно равной силы тоже не хотим ну и четвертый никаких шансов <laughs> то есть шанс все есть так смотрим битву что они делают друзья как думаете они прям от всех э, всех сторон уворачиваются очень опасно, битва 4 против одной орды и конечно конец Какого она прокачка чтобы. о блин вау битва наверное вообще шикарно вау победа все-таки пришла нам в руки 4000 вроде не так много. Что там? Все после этой данной битвы нам кучу воинов дали. Да, берем бесплатного персонаж давай. Новый персонаж давай. Да. Ага, ну хоть опыта. Кстати, зачем мне нужны мне? Потом подумаю зачем. Так, вроде здесь еще не были. А, да, ты уже все скрыл. Смотрите, мы здесь с вами были. Вроде бы такой данный ролик получился. А себе за просмотр. С вами Макс Риск. Смотрите следующие ролики. Всем удачи, всем пока. Улучшите. Пока.